आपको लेके जा रही हूँ राजस्थान का oldest museum Albert Hall museum में जहां पर मैं आपको दिखाऊंगी 2300 years old Egyptian mummy yes I you guys excited excited चलिए पता है कि जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहते हैं वेल well, 1876 में Prince of Wales and Queen Victoria India आए अब क्योंकि pink colour denotes the colour of hospitality तो महाराजा राम सिंह ने पूरे जयपुर की वॉल्स को पिंक कलर से पेंट करवाया टू वेलकम द गेस्ट्स तब से ही जयपुर आइट्स ये ट्रेडिशन फॉलो करते हैं जयपुर एक बहुत ही वाइब्रेंट और जॉयफुल सिटी है और इंडिया की सबसे पहली प्लान सिटी भी है a city of Rajput with a home of two major UNESCO world heritage sites Jaipur Rajasthan का दिल है यहाँ पर हर जगह की अपनी ही एक हिस्ट्री है और अपनी ही एक स्टोरी है ये है जयपुर का रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट और यहाँ पर आपको मिलेगा excellent food and awesome views का कॉम्बिनेशन ये रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट एक राउंड कंप्लीट करता है little more than an hour ये है मिर्जा इस्माइल रोड जिसे एम आई रोड भी कहते हैं जयपुर को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि बाकी सभी एरियाज की major roads eventually M I road से आके ज्वाइन हों और ये है एम आई रोड पर situated famous Panch Batti Chauraha oh my god look at the beauty Panch Batti Chauraha और ये है अजमेरी गेट एब्सोल्युटली स्टनिंग और अजमेरी गेट से राइट टर्न लेकर अब मैं आपको लेके जा रही हूँ एल्बर्ट हॉल म्यूजियम में ओ माय गॉड देखिए इसकी खूबसूरती मतलब मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ इतना खूबसूरत लगता है इतना ब्यूटीफुल लगता है एल्बर्ट हॉल म्यूजियम और एल्बर्ट हॉल म्यूजियम के बाहर ये जो पिजन्स हैं ना ये सच में एल्बर्ट हॉल म्यूजियम की ब्यूटी को चार चांद लगा देते हैं Oh God. रामनिवास गार्डन में बना हुआ beautiful Albert Hall museum resemble करता है with the architecture of the Victoria and Albert Hall museum in London और इस म्यूजियम में 16 टोटल 16 आर्ट गैलरीज हैं गाइस सो so, मैं पहुंच गई हूं एल्बर्ट हॉल म्यूजियम के अंदर और मैं लेने जा रही हूं टिकट तो चलते हैं टिकट काउंटर पर नो मास्क नो टिकट तो मैं आपको बताती हूं एंट्री फ़ी कितनी है एंट्री फ़ी है इंडियन टूरिस्ट के लिए fifty rupees and Indian students के लिए ट्वेंटी रुपीज़ ग्रीन गार्डन के बीचों बीच बना ये ब्यूटीफुल म्यूजियम जिसकी फाउंडेशन रखी गई थी 6 फरवरी 1876 को जब Prince of Wales Albert Edward Jaipur घूमने आए थे आपको पता है कि एल्बर्ट हॉल म्यूजियम की building is considered as one of the most beautiful architectural buildings of India इस बिल्डिंग को बनाने में ब्रिटिश इंजीनियर्स और इंडियन आर्टिस्ट ने मिलके काम किया था इसीलिए एल्बर्ट हॉल म्यूजियम फ्यूजन है ब्रिटिश मुगल और राजपूत आर्किटेक्चर का और इस खूबसूरत म्यूजियम में आपको मिलेगा coins ivory furniture and wooden craft carpet international art painting musical instruments clay art sculptures marble art metal art jewellery pottery garment and textile arms and armours and miniature paintings का खजाना तो चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ एल्बर्ट हॉल म्यूजियम के अंदर इस म्यूजियम के कॉरिडोर्स में आपको यूरोपियन इजिप्शियन चाइनीज ग्रीक और बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के आर्ट एंड हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलता है और साथ ही साथ Indian arts crafts and architecture भी देखने को मिलता है यहाँ पर और गैलरी में एंटर करने से पहले यहाँ वॉल पर आप देखेंगे कि उन सभी राजा महाराजाओं की पेंटिंग्स बनाई हुई हैं जिन्होंने जयपुर पर रूल किया हमारी हिस्ट्री हमारा कल्चर कितना रिच है गाइस और मुझे ना ऐसी जगहों पे जाके बहुत बहुत अच्छा लगता है और एक एक प्राउड फीलिंग आती है that I an Indian guys बहुत अच्छा कल्चर है हमारा इंडियन कल्चर बहुत रिच है तो चलिए अब हम लोग अंदर एंटर करते हैं सो so, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ carpet gallery. Oh God, this is so beautiful. बहुत प्यारा लग रहा है और इस कारपेट गैलरी में ब्यूटीफुल पर्शियन गार्डन कारपेट्स की कलेक्शन है जो 1632 में मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट ने एक्वायर किए थे यहाँ पर डोरमैट्स और सर्कुलर कार्पेट्स भी देख सकते हैं आप with Mughal and floral designs. पधारिए सा आपका स्वागत है यहाँ की आर्ट गैलरी में यहाँ आकर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे हमारी हिस्ट्री को हमारे आर्ट्स को हमारे कल्चर को कितने प्यार से और सहेज के खूबसूरती से रखा गया है जितना ब्यूटीफुल आपको वीडियो में दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत मुझे वहां जाकर लग रहा था देखिए ये है Persian and Turkish pottery beautiful it is. ये है जापानीज पॉटरी कभी आपका जयपुर आना हो तो आप एल्बर्ट हॉल म्यूजियम को मिस मत कीजिएगा ये है Burmese and Sinhala art gallery के बीचों बीच ये बड़ा सा बुधा स्कल्पचर यहाँ पर आपको ब्रॉन्ज जिंक और ब्रास से बने हुए फिगराइंस का कलेक्शन भी मिलेगा मैं इतना तो जरूर कह सकती हूँ कि Albert Hall museum is actually all the history of Rajasthan under one roof यहाँ पर टूरिस्ट की कन्वीनियंस के लिए ऑडियो गाइड्स भी अवेलेबल हैं तो चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ आर्म एंड आर्म गैलरी में जहाँ पर आपको राजपूत मुगल्स टर्किश और हैदराबादी जिस तरह से वेपन्स और आर्मर्स यूज करते थे वो सब इसी गैलरी में देखने को मिलेगा ये देखिए कितने अच्छे से आयन चेन से बना हुआ जो ड्रेस है इन्होंने पहना हुआ है उस समय के जो वॉर हीरोज होते थे इस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते थे वॉर्स में हेलमेट्स उनके आर्म गार्ड्स कितने अच्छे से डिस्प्ले किया हुआ है एल्बर्ट हॉल म्यूजियम में ये देखिए ये है स्वॉर्ड्स हैंडल्स जिसको मुठ भी बोलते हैं या हिल्स भी बोलते हैं एंड ये हैं टाइगर नाइव्स एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ मुझे ये चीज़ बहुत फैसिनेट की ये देखिए इसको बोलते हैं कैमल गन ये कैमल गन तो देखने में मुझे इतनी हैवी लग रही है ये सब जो आप देख रहे हैं वेपन्स ये राजपूत मुगल्स और टर्किश एंड हैदराबादीज यूज करते थे गाइस और अब चलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स गैलरी में आप तो जानते ही हैं कि इंडियंस हमेशा से ही म्यूजिक आर्ट्स और डांस फॉर्म्स को इम्पोर्टेंस देते रहे हैं और इस गैलरी में आप देख सकते हैं पुराने Indian musical instruments like shehnai धा पुंगी कितना फैसिनेटिंग लगता है ये सब और ये देखिए ये है रबाब इंडियन कल्चर की रिचनेस अगर आपको देखनी है ना तो आपको एल्बर्ट हॉल म्यूजियम में विजिट करना ही पड़ेगा <laughs> and now clay art gallery इस गैलरी में नाइनटीन सेंचुरी को रिप्रेजेंट करते हुए ब्यूटिफुल क्ले मॉडल्स हैं जो उस समय के सोशोलॉजिकल थीम्स क्राफ्ट मेकिंग और योगिक पॉस्चर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये देखिए उस समय यूज होने वाले रथ का miniature Albert Hall museum is full of historical treasures having thousands of antique and historical things from weapons to paintings and from books to musical instruments it's a must visit अगर आप जयपुर घूमने आए तो Albert Hall museum is a must visit कितने खूबसूरती से ये मॉडल बनाए हुए हैं उस समय की शॉप्स कैसी होती थी कैसे बिजनेस का क्या काम करते थे उस समय लोग ये देखिए शॉप्स को कितने प्यारे तरीके से बताया है और विलेज कल्चर कैसे होता था ये सब दिखाया है ये क्ले मॉडल्स हैं सारे खूबसूरत से ये देखिए ये ज्वेलरी बनाते हुए स्टोन्स की ज्वेलरी बनाते हुए ये देखिए अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक इजिप्शियन मम्मी 2300 ईयर्स पुरानी मम्मी ये एक इजिप्शियन मम्मी है जिसका नाम टुटू है टुटू एक टीनेजेड गर्ल थी जो एंशियंट इजिप्ट की लास्ट डायनेस्टी के प्रीस्ट फैमिली से बिलोंग करती थी इस ममी को uh, 1883 में जयपुर लाया गया था एग्जीबिशन के लिए लेकिन फिर इसे गिफ्ट कर दिया गया उस समय के जयपुर के राजा सवाई ईश्वर सिंह जी को और तभी से ये इजिप्शियन ममी इस म्यूजियम में आने वाले सभी टूरिस्ट्स के लिए मेन अट्रैक्शन बनी हुई है इस ममी को लास्ट एग्जामिन किया गया था 2011 में and was found to be in a good condition और ये देखिए ये है एक्सरे जो लिया गया था मार्च 2011 में एल्बर्ट हॉल म्यूजियम एक परफेक्ट एग्जाम्पल है architecture fitness of that time and is the pride of Jaipur in every major sir Samuel Swinton Jacob ने इस बिल्डिंग को डिजाइन किया था और महाराजा राम सिंह इनिशियली चाहते थे कि इस बिल्डिंग को टाउन हॉल बनाया जाए बट फिर उनके जो सक्सेसर थे माधो सिंह द्वितीय उन्होंने डिसाइड किया कि it should be a museum for the art of Jaipur Albert Hall museum को गवर्नमेंट सेंट्रल म्यूजियम भी बोलते हैं और ये म्यूजियम एक फाइन एग्जाम्पल है इंडो सासनिक आर्किटेक्चर का का ब्लॉग आई होप आप सब लोगों को बहुत मज़ा आया होगा देखिए अब बहुत जल्दी आपके साथ एक और ब्लॉग शेयर करूंगी और दिखाऊंगी what Jaipur is famous for children stay safe and keep acing your life okay now what public places पर मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है ओके okay, बाय